त्यो त यिनीहरूले गर्ने नै होइन त्यो यिनलाई पनि त्यो दबाबले गर्ने हो त्यो त हुन्छ नै हुन्छ तपाईँलाई म आज अर्को एउटा कुरा खुलासा गरिदिन्छु पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँ घन्टीमा गएर मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि नकार्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर प्रसाद सेवाकोटी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ठुला माछाहरू धमाधम समातिन थाले के भन्नुहुन्छ तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पहिलो कुरो त तपाईँको नेपालमा अहिलेको परिस्थितिमा यतिसम्म हुनु यसलाई ठुलो कुरा मान्नुपर्छ तर अब यसको चाहिँ अहिले नै चाहिँ नि यसै हो भन्न सक्ने स्थिति छैन किनभने यसलाई निर्दोष कायम गरेर छुटकारा दिन पनि सक्ने सम्भावना छ तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकनहरूलाई नै ढाँटेको हुनाले र हाम्रो राष्ट्रलाई ढाँटेको र हाम्रा आफ्ना नेपाली नागरिकलाई विदेशको नागरिक बनाएर अनि फेरि चाहिँ नि अर्को थर्ड कन्ट्रीमा नि त्यसरी पठाएर ठाडै भ्रष्टाचार गर्ने जुन नीति पोलिसी बनाउने नीतिगत रूपमा सरकार रहने गृहमन्त्री अब लगायत प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको श्रीमती तत्कालीन गृहमन्त्रीको श्रीमती अब गृह सचिव जसले प्रहरीलाई फुली लगाइदिन्छ यस्ता मान्छेहरू नै संलग्न भएपछि अब नेपाली जनताले के को आशा गर्ने भन्ने कुरा हो तर अब के छ भने अब अहिले कतिपय मान्छेहरू चाहिँ नि यो इन्टरपोल नलागेको भएर अमेरिकनहरूको नभएको भए त यो अस्ति तिनवटा नेता भेट हुँदाखेरि यो छापछुप भइहाल्थ्यो तर अब यो कस्तो इन्टरपोल लागेको अमेरिका यो पत्ता लगाउन त इन्टरपोलले पत्ता लगायो होइन यिनीहरूले पत्ता लगायो होइन यहाँको गृहमन्त्रीले पनि पत्ता लगायो होइन आइजिपी लगायत कसैले पनि पत्ता लगाएन यो हाम्रो नेपालमा पनि छ त्यसको चाहिँ नि सिबिआई eh, भन्ने एउटा संस्था छ प्रहरीमा त्यसले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले गोप्य इन्भेस्टिगेसन गर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईँ एउटा म उदाहरण दिन्छु जस्तो मान्नुहोस् नेपालमा यो सङ्घीयता खारेज हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर जब चाहिँ डाक्टर चाहिँ त्यो अमरेश कुमारले बोले र सदनमा लुगा खोले उनले त्यसले के सङ्केत हुन्छ भने सम्भवतः यो संविधान चाहिँ नै नै फेल भएको भन्ने सङ्केत बुझ्छु मैले बुझ्दा त्यो स्थिति तपाईँले जस्तो अमरेश कुमारको जो कपडा खलाइसँग संसदमा भएको कपडा खलाइसँग जो केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न चाहनु हो तपाईँ जस्तो यो घटनालाई कसरी त्यतातिर जोड्नुहुन्छ यो यो सन्दर्भलाई चाहिँ तपाईँ होइन यसको सन्दर्भमै थियो उहाँको पनि चाहिँ कुरा यो भ्रष्टाचार जुन छ नि अहिले जुन जुन यो भुटानी शरणार्थीको कुरा थियो यो नै सँग सम्बन्धित उहाँको त्यो पनि कुरा थियो त्यसो भएको भएर अब त्यो मात्रै होइन हिजो राप्रपाले पनि तपाईँको चाहिँ सदन अवरुद्ध गरेर पन्ध्र मिनट चाहिँ नि सदन स्थगित गर्न बाध्य भयो किनभने यसको विषयमा छलफल गर्न बोल्नै दिने स्थिति चाहिँ त्यहाँ सदनमा बनेन अब जनता चाहिनेलाई कौतहलता छ अब देशको चाहिने न्याय दिने संविधान ब के अरे नीति निर्माण बनाउने तपाईँको चाहिने विकास गर्ने संस्थाले नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि अब त्यहाँ चाहिँ कुरा उठ्नु परेन त्यो त संसद भनेको त तपाईँको त नि त्यो नीति पोलिसी बनाउने थलो हो नि त जनतालाई सुसोजित गर्ने पनि थलो हो नि त्यस त्यसमा बोल्नै नदिने चाहिने जो परिस्थिति बन्यो त्यसले चाहिँ नि त्यो अमरेश कुमार लगायतका चाहिने नेताहरू अहिले चाहिँ नि त्यहाँ बोल्ने क्रम र इभन संस्था पक्षकै नेताहरू पनि र अहिले चाहिँ ट्या रायमाझीलाई पनि चाहिँ तपाईँ के छ भने निलम्बन गर्ने स्थिति आयो आज चाहिँ नि तपाईँ खाँडलाई पनि निलम्बन गर्ने पार्टीबाट जाने स्थिति बनाएको छ र खाँडको श्रीमती भागेकी छन् प्रहरीले चाहिँ ढोका नखोलेपछि ढोका फुटाएर पक्राउ गरेर लिएर आयो म्याद थप्ने काम छ अब यसले चाहिँ नि यो साँच्चीकै चाहिँ नि अहिले जसरी जुन रफ्तारमा गइराखेको छ त्यही रफ्तारमा जाने हो भने यहाँका ठेकदारहरू सबै पर्न सक्छन् राजनीति ठेकदारहरू जसले सत्ता चलाएका छन् चलाउँदैछन् यिनले चाहिँ नि जस्तो क्यान्टोनमेन्ट घटनाको काण्ड छ तपाईँको विभिन्न खाले काण्ड छ एयरपोर्ट काण्ड छ सुन काण्ड छ अहिले काण्डै काण्ड छ त्यस कारणले अब यो लहरो तान्दा पहरो गरिदिने स्थिति आयो एउटा पक्ष भने अर्को पक्ष चाहिँ नि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणामा श्रीपाद महाराज धिराजको चाहिँ नि त्यहाँ भेटवार्ता भयो भन्ने सम्मको कुरा आज संवाद सचिवालयले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेका छ र अस्ति चाहिँ नि योगी आदित्यनाथ नरेन्द्र मोदी र चाहिँ नि राजा ज्ञानेन्द्रको भेट भएकोसम्म कुरा पनि मिडिया मार्फत खुलासा भएको छ त्यसो भएको भएर र यता अमरेश कुमारले कपडा खोल्नु उता राजकीय सम्मानका साथ निमन्त्रणा गरेर भेटघाट हुनु अनि यो अहिलेको चाहिने जुन खालको भटानी शरणार्थीको चाहिने कुराहरू चाहिने बाहिर आउनु यी सबै चाहिने यो के हो भने अहिलेको संविधान चाहिने फेल भएको भन्ने कुरा बुझ्छु मैले बुझ्दा म पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भारत भ्रमण त्यसै गरी अमरेश कुमार सिंहले सदनमा कपडा खोलेको सन्दर्भ लगायतका विषयमा एकछिनमा आउँछु यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई चाहिँ हेरिरहँदाखेरि जस्तो तपाईँलाई तपाईँको पार्टीलाई के लागिरहेको छ यो प्रकरण कति परसम्म यो जान सक्छ अनुसन्धान भन्ने लागिरहेको छ के देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले अनि यो जान्छ अब यो लुकाएर लुक्दैन किनभने यो मिडियावादी भइसक्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसक्यो त्यसो भएर यो चाहिँ लुकाएर लुक्दैन लुकाउने कुरा त मैले अघि भने नि पार्टीका नेत शीर्ष नेतृत्वहरू बसेर एक हदको छलफल पनि गरे र अहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नि क्याम्प चेन्ज गरेको हुनाले भनेर चाहिँ नि अहिले मुख्य के भन्छ कन्फर्म नगर्ने पनि कुरा थियो यही कारणले गर्दाखेरि त्यो संवैधानिक को बैठक परिषदको बैठक बस्ने स्थिति बन्यो र सर्वसँग ढङ्गले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई कन्फर्म गर्ने तपाईँको परिस्थिति पनि बन्यो त्यो यसैको उपज हो त्यसो तै जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने सम्ममा चाहिँ नि केपी ओली नि पुग्नु भएको थियो अब के अरे शेरबहादेव त अब श्रीमती नै मुछिने भएको हुनाले उहाँ झन् स्वाभाविकै भइगयो यतातिर चाहिँ नि माओवादीका साथीहरू पनि कतिपय चाहिँ नि पर्ने स्थिति चाहिँ नि त्यहाँ विभिन्न यो काण्डमा नभए नभएन अरू काण्डहरूमा चाहिँ नि देखिन्छ फेरि रामबारकै कुरा पनि त्यहाँ आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भने अब यो अहिलेको परिस्थिति यो त्यसरी अलि छोटो अवधिमा अथवा छुटकारा दिइहाल्न सक्ने स्थिति अलिक बन्दैन जस्तो अहिले वातावरण त्यो बनाएको छ गृहमन्त्री नारायण काजी स्वास्थ्य कडा नै रहेछन् होइन अब उनी बाध्य भयो क्या किन भन्दा मिडियाबाजी भयो उनी कडा भनौँ भने त अस्ति बालनले चाहिँ सुरक्षा माग्दाखेरि बिचैबाट पुलिस फर्काइदिए होइन उनको पनि कुरा उनको पनि त्यो एउटा के अरे लामा काण्ड पनि आइराखेकै छ त्यस कारणले अहिले चाहिँ नि यो किरोनी कराउनु सिँगारी नै हराउनु भने जस्तो उनी चाहिँ कडा देखिनुपर्ने बाध्यता भयो र उनको अभिव्यक्तिहरू पनि आउन थालेका छन् कारवाही हुनुपर्छ भनेर तर उनको कारणले चाहिँ नि यो भएको होइन उनले त कि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ कि कडा हुनुपर्ने हुन्छ यो त अर्को त विकल्पै छैन गृहमन्त्रीको कारणले भएको होइन यो होइन गृहमन्त्रीको कारणले भएको कसको कारणले भएको त यो त तपाईँको त यो सुरक्षाको जुन छ नि हाम्रो यो उसको सिबिआई सिबिआईको यिनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गरेर बाहिर चाहिने जो आयो नि अब त्यो पनि नेपाल नेपालको डिआइजीले चाहिने तपाईँ खुलासा गरिसके यो सबै कुरा भइसकेपछि त गृहमन्त्री त बाध्य भएर तपाईँको त्यो त गर्नै पर्छ अब त्यो सिबिआई जो सिबिआई पनि त यो नेपाल प्रहरी अन्तर्गतकै भयो होइन नेपाल प्रहरीको यति बेलाको त्यो एक एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि प्रहरीकै कमान्ड कुँवर भए पनि त्यो सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाको जो कमान्डर त गृहमन्त्रीको फेरि होइन त्यो चाहिँ यसो हुन्छ जस र अबजस चाहिँ के हुन्छ भने जसले नेतृत्व लिन्छ त्यसलाई हुन्छ नै हुन्छ जस पनि उहाँले राम्रो काम गरे जस पनि पाउने नराम्रो काम गरे अबजस पाउने जस्तो प्रधानमन्त्रीकै पनि कुरा उहाँको कार्यकालमा उहाँले चाहेर वा नचाहेर पनि यो काम भइराखेको छ भने जस दिने कुरामा त अब कमेन्टहरू पनि आइराखेको छ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्यो है भनेर उहाँको इच्छा थियो थिएन उहाँ कुन क्याटेगोरीको मान्छे हो भन्ने कुरालाई एकछिन छोपेर राख्ने हो भने त नेतृत्वमा त राम्रा काम पनि उहाँका पालामा भएका राम्रा काम या नराम्रा काम दुइटै जस अब जस्तो उहाँले नै लिने हो भने गृहमन्त्रीको पनि कुरा त्यही हो आइजिपीको पनि कुरा त्यही हो तर यहाँ कुरा के छ भने रायमाझीलाई समातेर ल्याएर पनि बुटोलबाट छोड्ने काम जब आइजिपीसँग टेलिफोन भयो यी तिनवटा नेताको चाहिँ नि बालुवाटारमा भेट भयो त्यसपछि चाहिँ नि रायमाझीलाई नि एमालेका नेतृत्वहरूले चाहिँ पहिला उहाँ उप प्रधानमन्त्री भइसकेको सांसद भएको भाग्ने नै होइन भनेर भनेको थियो अहिले उहाँ लापत्ता हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू पनि बाध्य भएर छैन त्यो गर्ने परिस्थिति बनायो जे होस् राम्रो नराम्रो जे भए पनि अहिले जे भइराखेको छ र उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको भन्नुहोस् गृहमन्त्रीको भन्नुहोस् आइजिपीको भन्नुहोस् यो यसलाई चाहिँ अहिले सकारात्मकै रूपमा लिनुपर्छ यो प्रकरणलाई सामसुम पार्ने त्यो प्रयत्न चाहिँ भएको थियो होइन केही नलागिसकेपछि मात्रै यसरी अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो चाहिँ मिडियाबाजी बढ्ता भयो अनि अर्को कुरा अब त्यो ब्युरोले पनि आफ्नो काम गर्यो र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब अमेरिका भनेको संसारलाई उपनिवेश बनाएर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने देशलाई नै झुक्याउन खोजेर आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्ने देशकै अस्तित्व समाप्त पार्ने भएपछि यहाँ चाहिँ दस हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार दुई लाख चार लाख रुपियाँ भ्रष्टाचारको कुरा होइन नि यो त देशको अस्तित्वलाई नै समापन गर्ने ढङ्गले गइसकेपछि त तपाईँलाई के छ भने त्यो त बाध्य भएर गर्नुपर्ने हुन्छ अब गरेन भने जनता उठ्छन् जस्तो मानस हिजो माइती घर मण्डेलामा त्यही भयो सदनमै त्यही भयो अहिले चाहिँ यसलाई छापछुप पार्न पनि नसक्ने स्थिति चाहिँ आइसकेको छ त्यसो भएर यसलाई अब अदालतले नै छुट दियो भने एउटा पाटो भयो होइन भने अन्य कुराले चाहिँ अहिले प्रहरीले छुट दिन सक्ने पहिला त अहिलेको ऐन कानुनले म्याथ थप गरिसकेपछि प्रहरीले छोड्न पनि सक्दैन त्यसलाई कानुनै छैन उसलाई चौबिस घन्टा थोन्ने कानुन छ चौबिस घन्टाभित्र चाहिने भन्दा बढी राख्नु पऱ्यो भने अदालतबाट म्याद थपाउनुपर्छ अदालतबाट म्याद थपाइसकेपछि फैसलाभन्दा बाहेकले छोड्न सक्ने स्थिति हुँदैन त्यसो भएर प्रहरीले अहिले जे काम गरेका छ यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ तर फेरि एउटा कुरो मेरो अनुभवमा चाहिँ नेपालका प्रहरी चाहिँ मन लाग्छ विश्वमा दोस्रो भनेका छन् म त भन्छु विश्वमा पहिलो भन्छु किनभने सत्ताइस वर्षदेखि फरार भएका अभियुक्तहरू पनि पौडेर ल्याएको छैन हामी अहिले देखेको मान्छे एक घन्टा पछाडि चिन्दैनौँ उनीहरूले त्यो पौडेर ल्याएको छ त्यस हामीका त्यो क्षमता प्रहरीहरूको छ तर अब देखा नदेखे गएर उता फर्किने राजनीति संरक्षणमा बस्ने एउटा पाटो भयो तर साँच्चीकै काम गर्ने हो भने नेपालका जति प्रहरी तगडा चाहिँ काहीँ पनि छैन मैले मेरो अनुभवमा अनि उनीहरूले चाहँदाखेरि सक्छन् तर अब कतिपय चाहिने कुराहरू अब प्रमोसन पनि राजनीतिक दबाबमा जानुपर्ने भयो आदि इत्यादि भयो तपाईँको अब सिनारीको आधार पनि भएन ब्रिफकेसको आधारमा जानुपर्ने भएको हुनाले प्रहरीले कति काम गर्छन् बेग्लै कुरा हो तर काम गर्ने हो भने नेपालको प्रहरी जति तगडा प्रहरी चाहिँ काहीँ पनि छैन निष्पक्ष रूपमा जो हुन्छ नि दबाब प्रभाव केही नपार्ने हो भनेदेखि नेपाल प्रहरीले राम्रो नतिजा निकाल्छ निकाल्छ त्यो त इतिहासै छ उहाँहरूले निकालेकै छ तपाईँलाई अहिले के लाग्छ टोपबहादुर आयमाझीलाई किन पक्राउ गर्न नसकिरहेको होला साँच्चै प्रहरीले यति बेला त्यो भेट्नै नसकेर होला कि या यहाँभित्र अरू केही देख्नुहुन्छ होइन भेट्न नसकेर होइन अहिले राजनीति ठुलो नेताहरूको दबाबले पहिला छोडि गए अहिले उनी चाहिँ नि अब काहीँ न काहीँ लुकेर बसेका छन् चाहँदा त उनीहरूले इन्टरपोल लाएर पनि भारतमा भए पनि पक्राउ गर्न सक्छन् नेपालमा भए पनि पक्राउ गर्न सक्छन् तर कति गर्ने भन्ने कुरा हो अब बाध्य भयो किनभने हिजो त उसले महासचिवबाट पनि निलम्बन गरे पार्टीले गर्यो होइन त्यसो भएको भएर अब सचिवबाट पनि गरिसकेपछि अब उहाँले चाहिँ नि आएर आफ्नो कुरा प्रहरीको कस्टडीमा आफ्नो बयान दिएर चाहिने धारुटेमा छुट्ने या चाहिने इन्भेस्टिगेसनलाई सघाउने काम गर्नु भएन भने टोबा र आमाजीको कुरा होइन यो त नेकपा एमालेको पार्टीको कुरा प्लस राज्यको कुरा यो कुरा छ त्यसलाई भएर यो नि चान्जुन कुरा होइन यो त मानव बेचबिखन जो या महिलाहरू बम्बईमा बेच्ने जुन छ नि त्योभन्दा त अठार गुणा चाहिँ नि तपाईँको यो काण्ड हो यसले त देशैलाई बेच्ने देशका नागरिक बेच्ने आफ्ना नागरिकलाई भोटानी बनाएर अनि अमेरिकामा पैसा लिएर त्यो पनि अरबौँ अर्ब रुपियाँ चाहिँ लिएर गरेको कुरा खुलासा भइसकेपछि अब पनि सरकार चुप लाएर बस्यो भने त भोलि त जनताले त जस्तो श्रीलङ्कामा घर घरमा गएर नेता कुटेर जाने निकाले नि त्यो स्थिति नेपालमा अब आउँदैन भन्ने कुरै छैन किन भन्नुहुन्छ भने युरोपियन युनियन र अमेरिकनहरूले यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्न चाहिँ नि धर्मको नामबाट सुरु गराएको छ होइन अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँलाई करिब करिब चाहिँ नि अहिले घोषणा सरकारले गर्न नसके मात्रै हो तिस लाख चान्सुन चाहिँ नि हाम्रो क्रिस्चियनहरू भइसकेको कुरा छ अब तिन पर्सेन्ट तपाईँलाई नि भएको ऊ चाहिँ डेढ पर्सेन्टमा झरे किराँतहरू एघार पर्सेन्ट भएको बुद्धि सात पर्सेन्टमा झरे हिन्दूहरू त्यसरी माइनस हुँदैछन् भनेपछि अब यो जाति चाहिने जनजातिको कुरा हिजो चाहिँ आङ्काजी शेर्पा भन्थे अब पृथ्वी जयन्तीका दिन चाहिँ नि सतहत्तरै जिल्लामा चाहिँ नि थोक्ने कार्यक्रम राख्ने अरे त्यसको चाहिँ नि पुलिसहरूले अवरोध गर्यो भने पुलिसलाई चाहिँ नि उनीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि गर्ने भएर मिडिया मार्फतै बनाएका छन् यसको मतलब के हो भन्दा यो त द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा हो यो द्वन्द्व सिर्जना गर्न नि भइराखेको बेला फेरि अहिले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि ठाडै चाहिँ नि घोटाला भइराखेको मुलुक बेच्ने काम भइराखेको बेला अब जनता चुप लाएर बस्दैन अब त्यो एक्काइसौँ शताब्दीको जनता हो नि त अहिले त त्यसो त्यो अवस्था चाहिँ छ अहिले यो प्रकरणमा जो संलग्न भनिएकाहरूमाथिको त्यो अनुसन्धानलाई तीव्र बनाउनका पछाडि अमेरिकाको दबाव पनि छ भन्ने हो तपाईँको कुरा भनौँ अमेरिका दबाब त छ नै छ नि नत्र अस्ति तिनवटा नेता हुने बित्तिकै यो चाहिँ होइन भनेर चाहिँ गरिहाल्थ्यो नि यो त चाहिँ अहिले अब अहिले नै अपराधी नै भनेर प्रुफ गर्न सक्ने चाहिँ किनभने अपराधी सम्बन्धित निकायले अपराधी करार नगरेसम्म त हामीले भन्न मिल्दैन तर एउटा कुरा के हो भने अब यो इन्भेस्टिगेसन गर्नका लागि बाधा नपुर्याइकन सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउनु पर्ने सरकारको दायित्व नै हो र अदालतको दायित्व पनि हो यो चाहिँ गर्नै पर्छ र यो जुन कुरा आएको छ यसमा केही मान्छेहरू निर्दोष पनि होलान् निर्दोष पर्नु हुँदैन यसको मतलब दोषी र निर्दोष पत्ता लगाउनको लागि त इन्भेस्टिगेसन नगरेर त पत्ता लाग्दैन त्यसमा इन्भेस्टिगेसनमै बाधा डाल्ने काम चाहिँ जो भएको छ त्यसले चाहिँ के शङ्का हुन्छ भन्दा यो सरकार समेत मिले मतमा अपराधीलाई चाहिँ नि छुटकारा दिने काममा लागेको छ भन्ने कुराको सन्देश जान्छ यदि यो इन्भेस्टिगेसनलाई चाहिँ बाधा पुर्याइयो भने त्यसो भएको भएर इन्भेस्टिगेसनलाई बाधा पुर्याउनु हुँदैन इन्भेस्टिगेसन गर्न दिनुपर्छ र प्रहरीले पनि निष्पक्ष ढङ्गले इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ नि दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ निर्दोष भए छुटकारा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको पनि धारणा यही हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा पनि यही अहिले अहिले माओवादी केन्द्रको संसदमा उपस्थिति हेर्ने हो भनेदेखि ऊभन्दा अरू दुईवटा दल ठुला छन् होइन एमाले छ नेपाली काङ्ग्रेस छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता त्यसै गरी नेकपा मालेका नेता यो प्रकरणमा मुछिएका छन् यो प्रकरणमा उनीहरूको नाम आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई त पक्राउने गरिएको अवस्था छ अब जो सत्ता गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस एउटा प्रमुख सत्ता साझेदार हो अहिलेको सत्ता घटकको प्रमुख सत्ता साझेदारका नेताहरूमाथि नै ठोक्न थालिसकेपछि अब यो सरकार नै धर्मराउन सक्छ भनेर पनि भनिरहेका छन् तपाईँलाई के लाग्छ यसमा होइन सरकार त तपाईँको दुईवटा कुरा देखाएको छु मैले एउटा कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने यो अल्पमतको सरकार अर्थात् होम पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि एक सिट आउनेले पनि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना हुन्छ संसारको इतिहास छ त्यस कारणले यो यसलाई मैले नौलो मान्दिनँ किन भन्नुहुन्छ भने यिनीहरूसँग नैतिक हुने हो भने उनासी के अरे सिट ल्याउने र उनानब्बे सिट ल्याउने चाहिँ बत्तिस सिट ल्याउनेका पछि लागेर छन् अब यहाँ भैँसी देख्दा बाघलाई डर बाघ देख्दा भैँसीलाई डर भने जस्तो कङ्ग्रेसको छत्तर तिनको सरकार बढ्ने कुरामा पनि हुन्थ्यो अब माओवादीलाई छोडिदिउँ भने एमालेसँग गएर मिलिहाल्छ हामी तल पर्छौँ भन्ने काङ्ग्रेसलाई डर छ अब एमाले र काङ्ग्रेस मिल्छन् कि मलाई बाहिर पार्छन् कि बाहिर पाऱ्यो भने त म त सुरक्षा दृष्टिकोणदेखि लिएर हरेक दृष्टिकोणले सत्र हजार मान्छे मारे चाहिने मान्छेहरूको युवाका दृष्टिकोणले पनि म सुरक्षित हुन सक्दिनँ भन्ने चाहिँ नि प्रचण्डले पराएको छ त्यस कारणले यो सर्पभिक्षी भ्याकुतो भन्छ नि त्यस्तै खालको चाहिँ परिस्थिति बनाए भएर यो प्रचण्डलाई चिट्टा परे हो नैतिक रूपले त तपाईँको चाहिँ नि चौध र एक्काइस भनेको पन्ध्र बिस पैँतिस भयो अनि अर्को चाहिँ सात सिट छ के अरे यो उसको सिके राउतको भन्दाखेरि सैँतिस सात भनेको के अरे बयालिस सिट अब बयालिस सिटले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने सरकार छोडिसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँलाई के छ भने त्यो विश्वास मत लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ अब यिनीहरूले सबै कुरा काँचो के गरे भने संविधानमै लेख्दाखेरि तपाईँको दुई वर्ष अविश्वास राख्न चाहिँ नपाउने तर विश्वास मत झिके के गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट नभएको हुनाले परम्परालाई र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई हेरेर पनि विश्वास मत एकजनाले मात्रै झिक्दियो भने पनि मेरो विश्वास छ है भनेर फेरि संसदमा विश्वास गर्नुपर्ने स्थिति छ तर अब अहिलेको यो तरङ्गले चाहिँ समस्या चाहिँ आएको छ अब शेरबहादुर देवाको श्रीमतीको नाम उछेको छ अब बालकृष्ण खाँडको चाहिँ नि जुन के भन्छ अहिले पक्राउ परेका छन् नि उनको श्रीमतीलाई पक्राउ गर्दा काहीँ चाहिँ नि शेरबार शेरबारदेवा श्रीमतीलाई पोलिन् भने त यहाँ त ठुलो भुइँचालो जाने स्थिति हुन्छ र मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस त अब तपाईँको शेरबार माइनस भए पनि काङ्ग्रेसहरू फुट्ने स्थिति हुने भयो शेरबार माइनस नभएर शेरबारकै ढङ्गले जाने भए पनि काङ्ग्रेस फुट्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ त्यो चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भने अहिले जुन दुईवटा के अरे त्यहाँ महामन्त्रीहरूलाई माइनस गर्ने एउटा ग्रुपलाई चाहिँ फ्या माइनस गरेर जाने जुन शेरबहादुरजीको बन्यो नि स्थिति त्यसले के हुने भयो भने यिनीहरू चाहिँ पार्टी फुटाएर चाहिँ तपाईँ घन्टीमा गएर मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना पनि नकार्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन यो स्थिति पनि त्यहाँ बनेको छ अब त्यसो भएर यसको पनि स्थिति त्यही छ यस पनि करिब करिब ऊ एकजना पर्वतै हुल्काउल भनेको थियो सिँगै भनौँ हुने सम्भावना पनि बढ्न थालेको छ किनभने अब के अरे यो न्यौपानेहरू मुकुन्द न्यौपानेदेखि लिएर अब रामकुमारी झाँक्रीदेखि लिएर सारा मान्छेहरू चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्ने भएर कुरा भइराखेको छ अब त्यो केपीले अलिकति पत्याइदिने बित्तिकै तिनीहरू सबै लगभग प्रवेश गर्छन् अब सरकारमा जाने कुरामा पनि झन् त्यो प्रेम आलयदेखि लिएर सबै चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्नमा तयार भएका छन् त्यस कारण यो अहिलेको स्थिति भनेको चाहिँ नि अब त्यति सहज स्थिति छैन तिन वर्षसम्म एनकेन चलायो भने मध्यावधि त निश्चितै छ र केपीले चाहेको पनि के छ भन्दाखेरि मैले गरेको सिफारिस चाहिँ सम्मत हो वैध हो भन्ने पुष्टि गर्नु छ त्यसले उनले हरेक गरेर अब आफू अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री हुने स्थिति नभए पनि उनी कुनै न कुनै रूपले चाहिँ नि यो सरकार गिराउने र आफ्नो अनुकूलमा यो संवैधानिक निकायहरूमा भर्ना गर्ने अनि तिन वर्ष जतिमा नि मध्यावधिमा जाने अवस्था हुनेछन् तर उनकोमा पनि भ्रष्टाचार नगरेका मान्छे चाहिँ छैनन् जस्तो तपाईँलाई मान्नुहोस् न अब गिरिबन्धु टी स्टेटकै कुरा गर्ने हो भने पनि एमालेका तपाईँको चाहिँ नि त्यो <clears throat> पद्मारेलदेखि लिएर बालोटार घटनामा विष्णु पौडेलदेखि लिएर चाहिँ नि भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू व्यापक रूपमा एमालेमा पनि छन् एमाले चाहिँ फेरि गाईको गतले नुहाएको नि होइन यो चाहिँ के भने अब अलिकति नेतृत्व अलिक डह्रो भएको हुनाले उनीहरू र सङ्गठन पनि अलिकति भएको अब एनजिओहरू सत्र अठार हजार एनजिओ उनीहरूको पक्षमा भएको हुनाले उनीहरू अहिले अलिअलि फेरफेर गरिरहेछन् तर स्थिति उनीहरूको पनि राम्रो छैन जनतामा चाहिँ नि अहिले जुन खालको नकारात्मक सन्देश जो गयो नि यो निर्वाचनपछि र अझ विशेष गरिकन चाहिँ तपाईँलाई यो उपनिर्वाचनपछि त यी ठुला दल भन्नेहरूको त अस्तित्व त समाप्तै भयो साना दलको त त्यसै पनि अस्तित्व जो आए आइ गए नआएकाहरूको अस्तित्व त्यसै पनि समाप्त भएको छ अब नयाँ नयाँ मान्छेहरू आएका छन् अब जस्तो रविकै पार्टीकै कुरा गर्ने हुन्छ भने पनि उहाँको विचार सिद्धान्त उहाँले परदेशमा चुनाव उठाउनु भएन अहिले परदेशको विषयमा बोल्नु नि भएको छैन उहाँको विचार के हो सिद्धान्त के हो उहाँको भावी भावी चाहिने राज्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने नीति के हो त्यो चाहिँ क्लियर भएको छैन तर मान्छे चाहिँ अहिले अब मेरो अनुमानमा चाहिँ यो नो भोटको अवधारणा हो रविमा अहिले जुन खालको देखिएको तर उहाँले पनि अब जे जनताले अहिले चाहिराखेका छन् त्यो खालको चाहिँ परिस्थिति उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन अब हामी कुराकानीको अन्त अन्त्यतिर पनि छौँ म एक दुईवटा जिज्ञासा आशा राख्छु जस्तो यो अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नि यसको त्यो अन्त्य चाहिँ कहाँ पुगेर कसरी हुन सक्ला अब जस्तो एक दुई तिन गरेर अब अब पहिलो स्टेप दोस्रो स्टेप तेस्रो स्टेप यस्तो यस्तो हुनसक्छ र यसरी टुङ्गिन सक्छ या यिनीहरूले यसरी यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सक्छन् या भनौँ न सबैले सबैलाई त्यो तान्न सक्ने त्यो अवस्था पनि रहन्छ भन्ने के अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँ यसमा यसो छ प्रहरीहरूले तपाईँको यो विषयमा चाहिँ साठी दिन इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छन् बुझ्नुभएन कि साठी दिन इन्भेस्टिगेसन प्रहरीले गर्न सक्छ यो पिरियडमा ककललाई पोलिन्छ अनि इन्भेस्टिगेसन र प्रमाणका आधारमा जस्तो को को चाहिँ त्यहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सिबिआईले चाहिँ त्यो खोज्छ खोजिरहेकै छ त्यो त बाहिर आउँदैन त्यो कुरा बाहिर आयो भने फेरि चाहिँ तपाईँ इन्भेस्टिगेसन प्रभावित हुने भयो भएर मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यो डिपार्टमेन्टभन्दा बाहेकलाई पनि सबै जानकारी हुँदैन त्यहाँ जस्तो मानव विशेष प्रहरीको जागिर अथवा अख्तियारमा के हुन्छ भने एकले अर्कोको कोठा गएर भेट्ने हुँदैन भेट्नु पऱ्यो भने तपाईँ तपाईँ बाहिर गोल घरमा चाहिँ नि निस्केर भेट्ने हुन्छ क्या त्यहाँ पनि त्यो सिबिआईको चाहिँ त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट छ त्यो डिपार्टमेन्टभन्दा बाहेक अरूलाई एकैचोटि बाहिर प्रकाशन भएपछि मात्रै जानकारी हुने हो त्यसो भएको भएर उनीहरूले इन्भेस्टिगेसन गर्दैछन् अब यो काण्डले चाहिँ तपाईँको नेपालमा अहिले छापछुप भइहाल्ने स्थिति चाहिँ मैले देखेको छैन यो अगाडि बढ्छ यो अगाडि बढ्छ बढ्छ यो एकदम अगाडि बढ्छ हिजोको चाहिँ नि गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अन्य पार्टीहरूकाहरूको अभिव्यक्तिले पनि तपाईँ त्यति मात्रै होइन तरुण दलकै हिजो चाहिँ नि खाँडलाई समाउने बित्तिकै खुसियाली व्यक्त गरेर गृहमन्त्रीले गएर भेटेको जुन कुरा छ नि मान्छे त उकुस मुकुस त भएर छ नि जस्तो कोठा अहिले त के रहेछ पार्टीमा भन्दा बिरालालाई कोठामा थुनेर आक्रमण गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ भाग्न खोज्दा खोज्दा खोज्दा केही सिम नलाएर बिरालोले घाँटी समाउने हुन्छ नि त्यस्तै भएको रहेछ के अरे यो भातृ सङ्गठनहरू नेभी सङ्घ भयो तरुण दल भयो यिनीहरू लगायतकालाई तपाईँको त्यस्तो भएको रहेछ हिजो त्यो सम एकजना मान्छे देउवा ग्रुपको समाउने बित्तिकै हिजो चाहिँ गृहमन्त्री कहाँ गएर यो कुनै पनि हालतमा तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न तपाईँ पछि हामी छौँ भनेर जुन खालको आयो नि अभिव्यक्ति त्यसले यसले चाहिँ लहर तान्न पहर चाहिँ गरिदिएकै छ अनि जस्तो यसैमा यो जो गृहमन्त्रीकोमा नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरू पनि पुगे एक हिसाबले भन्नु भने धन्यवाद दिनलाई खुसी व्यक्त गर्नलाई होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसका जो माथिल्लो तहमा रहेका नेताहरू पनि यो प्रकरणमा जो पर्दैछन् भन्ने कुरा आएको छ विशेष गरी नामै लिएर भन्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाकी पत्नी आर्जु राणा होइन उहाँले त्यो यो साइबर ब्युरोमा उजुरी पनि हाल्नु भएको छ क्यारे मेरा विरुद्ध चाहिँ यो अनावश्यक रूपमा त्यो अडियो जो ल्याइयो भनेर तपाईँलाई के लाग्छ अब यो माओवादी नेतृत्वको सरकारले आर्जु राणासहितका नेताहरू का प्रति त्यो अनुसन्धान गरेर थप एक्सन लिने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो त यिनीहरूले गर्ने नै होइन त्यो यिनलाई पनि त्यो दबाबले गर्ने हो त्यो त हुन्छ नै हुन्छ तपाईँलाई म आज अर्को एउटा कुरा खुलासा गरिदिन्छु शेरबहादेवाको श्रीमती तपाईँको एउटा पिउन सर्व गर्दा पनि उहाँ कहाँ पैसा बुझाउनु पर्ने समानुपातिकमा मान्य बनाउनु पऱ्यो भने पार्टीले उहाँ पैसा बुझाउनु पर्ने मन्त्री नियुक्त गर्नु पऱ्यो अरू पार्टीका भने पनि उहाँलाई पैसा बुझाउनु पर्ने इभन अस्ति एउटा चाहिँ तपाईँ यो सेयर बजारको चाहिँ लाइसेन्स खोलेको थियो सेयर दलालको त्यो लाइसेन्समा पनि उहाँलाई चाहिँ करोड करोड पैसा बुझाउनु पर्ने बुझाउन नसक्नेको अस्ति चाहिँ लाइसेन्सै आएन त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ चिनेको एकजना मान्छेलाई समातेर यो चाहिँ नै पैसा दिन नसक्ने स्थिति भएपछि अहिले परिपत्र चाहिँ दिएको छ प्रक्रिया पुर्याएर आऊ भनेर तर अझै लाइसेन्स प्राप्त हुने स्थिति भएको छैन त्यहाँदेखि उहाँको जति पनि चाहिँ यो संस्थागत भ्रष्टाचार छ अब पैसा कहाँ लगेर राख्छन् विदेशै राख्छन् होला जस्तो ऊ त विदेशमा पनि बसिरहेको त्यसो आएर पैसा उहाँलाई ऊ डलरमै खाता छ उहाँ पैसा स्विजरल्यान्डतिर गोपनीयता भङ्ग नहुने ठाउँमा राख्छन् होला बेग्लै कुरा हो तर पैसा चाहिँ शेरबहादेवा श्रीमतीले चाहिँ तपाईँको राज्य कोषसँग भन्दा बढ्ता पैसा उहाँसँग छ तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा अहिले जति पनि छ नि यो सबै चाहिँ नि उहाँसँग छ उहाँले त्यो दिएर पनि अर्थ उहाँको मान्छे त्यहाँ होला त्यो त्यसो भएर चाहिँ नि उहाँले उजुर त गर्नुभयो तर त्यसको तुक छैन किन भन्दा साँच्चीकै सरकारले छानबिन गर्ने हो भने कोही पनि बच्दैन उहाँको नि पार्टीभित्र त उहाँको विरुद्धमा छ नि त खनिएको जस्तो हिजैको प्रकरणले पनि मैले अघि भने देखियो नि तपाईँले भन्नु भने राज्यसँग भन्दा ज्यादा पैसा आर्जु राणा छ होइन यसमा पनि उहाँलाई पैसा बुझाउनु पर्ने त्यसमा पनि बुझाउनु पर्ने जे गर्दा पनि उहाँलाई पैसा बुझाउनु पर्ने होइन त्यो विगत यस्तो थियो भनेर तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो अहिले पनि जस्तो अहिले अहिले पनि छ भन्नुभयो यो के आधारमा तपाईँ यसो भनिराख्नु भएको आधार त तपाईँको चाहिँ काम नगरिदिए बापत उहाँलाई जानुपर्छ बुझाउनु पर्छ भन्छ नि मान्छेहरूले अनि भनेपछि यो त काम लिगली रूपमा हुने काम पनि नभएपछि त अनि पर्छ भन्ने कुरा त प्रमाण त त्यही भइगयो नि प्रमाण त तपाईँलाई घुस दिए प्रमाण कहाँ छ अहिले संसारमा तपाईँलाई कुनै पनि ठाउँमा घुस दिने चाहिँ प्रमाण तर तमसु गरेर घुस दिन्छन् र घुस त लुकेर दिने हो नि दुई थरीको कुरा मिलेपछि दिने हो नि अहिले यहाँ बजारमा के छ मिडिया ल्याउँछ भन्नुहुन्छ यो खर्दा र सुब्बाले मोमो खाने सय पचास लिएको पैसा मात्रै कारवाही हुन्छ ठुल्ठुलो एमाउन्टको कहाँ कारवाही हुन्छ प्रमाण त यही भयो नि तपाईँको जब जब नेपाली नागरिकलाई भुटानी विदेशी बनाएर अनि त्यहाँ उनीहरूसँग पैसा करोडौँ करोडौँ लिएर अमेरिकालाई सम्म बेच्न सक्ने हैसियत भएको मान्छेले अन्य सामान्य कुरा पैसा लिएन भन्ने कुराको कहीँ पुष्टि अनुमान गर्न सकिन्छ तपाईँ एकजना जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ होइन तपाईँले अर्को पार्टीको जो नेता आज राणाका प्रति जुन प्रकारको आरोप यति बेला लगाउनु भयो नि हुन त अरूले पनि केही भनिरहेका छन् यसमा जस्तो यो केही तथ्यका आधारमा प्रमाणका आधारमा मात्रै बोल्नुपर्छ किन यो हचुवाका आधारमा बोलिरहेछन् भनेर केहीले भनिरहेछन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ समर्थकवालाले भनिहाल्छन् मुद्दा पऱ्यो भने पक्ष नि साँची हुन्छ विपक्ष नि साँची हुन्छ ज्यान मारेकै हो तर ज्यान मारेका कुरामा चाहिँ एउटाले मारेको होइन यसले आरोप लगाएको भन्ने साझी बग्छ भने अर्कोले चाहिँ नि मारेको होइन भनेर साझी बग्छ एउटाले हो भनेर साझी बग्छ अहिले तपाईँले जो कुरा उठाइरहनु भएको छ त्यो कुरा त्यही मात्रै हो तर यथार्थ कुरा उहाँको सम्पत्ति छानबिन गरौँ न तपाईँको उहाँको छोराले अहिले यो सेनिटाइजर पाड प्याडकै कुरामा चाहिँ नि नेपालबाट उत्पादन हुनेलाई पच्चिस पर्सेन्ट आसो लगाएर उहाँबाट जिरो पर्सेन्टमा ल्याएर चाहिँ घोटाला गरेका कुरा त अहिले आइराखेका छ नि त्यो कुरा त कसैले चाहिँ ढाँटे ढाँटिने कुरा भएन आर्जु राणाका सन्दर्भमा तपाईँले जे भन्नुभयो जस्तो यसमा अर्को कुरा जो अमेरिकाले यो यो प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि दबाब दिइराखेको छ भनेर पनि भन्नुभयो होइन अब जस्तो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा होइन उहाँकी पत्नी आर्जु राणा लगायतलाई अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेताहरूकै रूपमा पनि लिइन्छ त्यसो हो भनेदेखि यो प्रकरणमा आर्जु राणाका माथि त्यो अनुसन्धान हुन सक्छ सक्ला थप अब तपाईँलाई म एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु जस्तो अमेरिकाको पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प उनी अहिले थोनामा छन् नि अमेरिकाको राष्ट्रपति त्यसैले हाम्रो जस्तो होइन त्यहाँ सिस्टममा गएको छ सिस्टममा जाने उनीहरूको राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरिकन कसैले काम गर्यो झुक्यायो भने उनीहरूको त हाम्रो दरबार र अमेरिका भने उस्तै उस्तै हो दरबारले पनि युज गर्छ त्यसलाई संरक्षण गर्दैन होइन युज गर्ने हो छोडिदिने हो अमेरिकाको पनि के हो भने तपाईँलाई युज गर्ने हो जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु जस्तो इराकको राष्ट्रपतिलाई युज गरे अन्त्यमा सिद्ध्याइदियो उसैले सको नि उसैले युज गरे उसैले सको अर्को एउटा चाहिँ आतङ्ककारीको नायक बनाएको थियो जहाँ चाहिँ रसा टुक्राउने बेला यी दुइटै युज भएका हुन् पछि चाहिँ तिनलाई चाहिँ नि दुइटाले सिद्ध्याइदियो अर्को त उनीहरूको उद्देश्य भनेको के हो भने झगडा लाउने हतियार बेच्ने उनीहरूको आय स्रोत भनेकै त्यही हो त्यसमा भएर अब हामीले जुन खालको भोटानी शरणार्थीलाई उनीहरूले लिएर गए त्यहाँ प्रमाणीकरण पनि भएको छ नि बिसौँचोटि प्रमाणीकरण भएको छ कति अयोग्य छन् कति चाहिँ भोटानी शरणार्थीहरू के छन् भन्ने कुरा त क्लियर छ नि अब त्यसलाई सरकारले ढाँटेर फेरि नेपालीलाई भोटानी बनाएर अनि फेरि भुटानी शरणार्थी भनेर पैसा लिएर त्यहाँ ढाँटिसकेपछि उनीहरूको त सिस्टमले कारवाही गर्ने कुरा हो नि तपाईँ जस्तो मान्नुहोस् न हाम्रो द्वन्द्वका बेलामा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको भनेर एउटा छ्यास उजुर गरेर भएन हाम्रो जर्नल चाहिँ बेलायतमा थुनामा परेन पछि कमल थापाहरूले कुटनीतिक पहल गरेर चाहिँ के के गरेर छुट्याएको हो नि त त्यसो भएको भएर उनीहरूको चाहिँ हाम्रो जस्तो नेताको सोर्स लाग्दैन यहीँ इन्डियामा लाग्दैन नि तपाईँको इन्डियामै मन्त्रीहरू कति थुनिएका छन् कति छन् तपाईँको बेलायतमै चाहिँ कति थुनिएका छन् अमेरिकामै अहिले राष्ट्रपति नै त्यहाँको उपराष्ट्रपति नै अहिले चाहिँ एउटा काण्डमा अस्ति हिजो मात्रै फैसला भएको छ पचास लाख डलर तिर्नुपर्ने भनेर बलात्कार काण्डमा त्यसमा उनीहरूको चाहिने के हुन्छ भने यो मेरो पछि उसको पछि होइन अब शेरबहादुर देवालाई उनीहरूले युज गर्नु थियो गरे अब उनीहरूले यसो पार्टीभित्रको जुन चलफल देखे अब त्यहाँ त अर्को समाउने हो नि त्यसमा भएर अब उनीहरूलाई युज गरेर अब अमेरिकालाई फाइदा हुँदैन त्यसो भएको भएर अर्को समन्वय हो समन्वय अब अर्को समन्वयमा त गगन थापाहरू छन् अब उनीहरू पनि फिका हुन थालेपछि अब रवि लामी छाने स्वर्णिम वाग्लेहरू समन्वय हुन् नि उनीहरू त त्यस कारण युज गर्ने हो क्या कसलाई तपाईँले कसलाई खेतालो लाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो बारी खन्छ त्यसले राम्रो खनेर बाँझो पुर्ने भयो भने अर्को खेतालो बोलाउनुहुन्छ त्यस्तै हो अमेरिकाको उसले छाड्दैन आर्जुहरू छाड्दैन छाड्दैन कसैले पनि छोड्दैन अब उही प्रमाण नष्ट गरेर चाहिँ के अरे उम्किने अब उनीहरूले आफ्नो जाल प्रपञ्च बच्यो भने एउटा कुरा भयो होइन भने कुनै पनि हालत छोड्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ठिकै छ मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँ तपाईँको स्टुडियोलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद